Okay, nawaonesha namna ya kujiunga na Canva Pro. Uh, ikitokea imeisha ile Canva for Team ili ujiunge mwenyewe, kitu cha kwanza unatakiwa ufungue application ya Canva, una login kwenye hiyo application ya Canva. Ukisha login kwenye hiyo application, kitu kinachofata unaenda kwenye browser yoyote ile Browser inaweza ikawa Chrome au browser aina yoyote ile. Ukishaingia kwenye browser uh, ah, utasechi utasechi hili neno hili, utaandika bingo bingo tingo, utaandika bingo tingo.com, utasechi. Hiyo ni website. Ukisha sechi hiyo website itakuleta hii sehemu hii. Ikishafunguka website utatafuta sehemu imeandikwa imeandikwa how to get Kemba, how to use Kemba free, au unaweza ukashuka huku chini, kuna sehemu ya kusearch hapa hapa, ukasearch au tu, utaona nani zinakuja hapa, how to get Kemba. Aha, ukisha click how to get Kemba itakupeleka kwenye peji nyingine. Ikikupeleka kwenye peji nyingine um, utaona haya maelezo haya best social media platform. Uta scroll down huku chini, uta scroll down, uta scroll down huku chini. Ukisha scroll utakutana na sehemu imeandikwa endelea scroll, utakutana na sehemu imeandikwa wait uh, imeandikwa free guide hapa kwa chini yake kuna ili neno you are download can the file you can download the file in inaanziaga 60 seconds hapo unasubiri imalize ku kulodi hii wanaiweka kwa ajili ya ya ya haya matangazo haya ili uendelee kuangalia haya matangazo unasubiri hizo sekunde sitini. Okay, tuendelee kusubiri, tuendelee kusubiri hizo sekunde sitini. Ikisha maliza sekunde sitini, utaona neno inakuja hapa download. Hiyo neno likija, una click hapa kwenye download. Ukidownload itakupeleka kwenye sehemu nyingine. Kumbuka kule kwenye Canva yako usha usha login kwenye Canva yako, usha ushaifungua Canva yako then ndo sasa ikisha hii website ikikupeleka hii sehemu ambako inakuwa imeandika hivi maneno yanabadilika badilika, utakliki get here hapa kwenye get here. Ukikliki hapo itafungua kwenye Canva moja kwa moja. Ikifungua kwenye Canva uh, utaona message inakwambia you are invited to monkeycat team uta click join team ukisha click join team uh, unasubiri na load tu vizuri ikisha load vizuri itafunguka tena ikifunguka utaona ile timu ambayo umejoini ndo ime ndo utakuwa sasa unatumia hizi features za Canva Pro. Kumbuka ukisha design design yako yote unashauriwa uidownload au uihamishie kwenye, nitatuma video nyingine namna ya kuhamishia design, ya, design zako kwenye akaunti yako, kwa sababu ikiexpire muda wake zile design unaweza ukashindwa kuzidownload kwa sababu hazijalipiwa. Ukiangalia huko kwenye timu utaona hiyo timu ambayo ambayo ambazo unakuwa umejiunga, unachagua timu kulingana na na kulingana na uliojiunga ambayo bado iko pro. Then baada hapo unakuwa umemaliza kupata Canva Pro, kinachobaki ni kumalizia design zako.